He hits his aim. He hits his aim. Hit یعنی ضربه زدن. Aim یعنی هدف و مقصود. His aim یعنی مقصودش. He hits his aim یعنی او به مقصودش ضربه زد که در واقع در معنی اصطلاحی به کار میره یعنی او به مقصودش رسید. He hits his aim. He hits his aim. He is a convict. He is a convict. او سابقه دار است. او مجرم است. He is a convict. He is a convict. He is a yes man. He is a yes man. یسمن به فرد بد قربانگو و هرچی بهش میگن اجرا میکنه گفته میشه هیز یسمن یعنی او آدم بله قربانگوی است هرچی میگن بله میگه و انجام میده هیز یسمن هیز یسمن He is brainless. He is brainless. Brain یعنی مغز less پسوندیست است به عنوان فقدان اضافه میشه به کلمه brainless یعنی بی مغز بی کله he is brainless یعنی او آدم بی است او آدم بی فکر است او آدم بی مغزی است he is brainless he is brainless he is very sick He is very sick. sick همونطور که میدونید یعنی بیمار very sick یعنی بسیار بیمار he is very sick یعنی او بسیار بیمار است he is very sick he is very sick he stared at me he stared at me اتمی یعنی به من stared گذشته stare یعنی به من زل زد he stared at me یعنی او به من زل زد he stared at me he stared at me He took offense. He took offense offense یعنی توهین کردن He took offense یعنی فوش رو برداشت توهین رو به خودش گرفت یعنی در واقع تو فارسی میگیم بهش برخورد He took offense He took offense Help me up یا help me down help me up یا help me down یعنی کمکم کن پاشم up میشه کمکم کن پاشم help me down کمکم کن بنشینم یا برم پایین help me up یا help me down help me up help me down help yourselves help yourselves قبلا این عبارت رو داشتیم یعنی از خودت پذیرایی کن help yourselves اگر شما گروهی از مهمانان رو داشته باشید بخواید بهشون تعارف کنید میتونید از این عبارت استفاده بکنید yourselves یعنی خودتان به حالت جمع help yourselves یعنی از خودتان پذیرایی بکنید اگر بخواید به گروهی اشاره بکنید و بهشون تعارف بکنید که مثلا شروع کنن غذا بخورن یا میوه بخورن help yourselves Help yourselves. He is a mechanic. He is a mechanic. mechanic یعنی مکانیک he is a mechanic یعنی او یک مکانیک یک تعمیرکاره he is a mechanic he is a mechanic he is doing fine He's doing fine. Do fine یعنی خوب انجام دادن کاری. He's doing fine یعنی او داره کارش رو خوب انجام میده. He's doing fine. He's doing fine. How are you kid? How are you kid? How are you یعنی همونطور که میدونید یعنی چطوری kid یعنی بچه How are you kid چطوری بچه How are you kid How are you kid How long is it How long is it یعنی چه مدت است How long is it? How long is it? How much is it? How much is it? How much یعنی چقدر How much is it یعنی قیمتش چنده چقدر قیمتش How much is it How much is it How rude of you! How rude of you! Rude یعنی گستاخ و رو. Rude of you یعنی گستاخی تو How rude of you یعنی تو چقدر گستاخ و بیعدبی. How rude of you How rude of you How is business How is business business همونطور که میدونید یعنی کسب و کار How is business یعنی کسب و کار چطوره کار و بار چطوره How is business How is business How is it going How's it going? How's it going? یعنی چطور میگذره؟ حال و احوال چطوره؟ اوضاع چطور میگذره؟ How's it going? How's it going? I am a beginner. I'm a beginner. Begin یعنی شروع کردن beginner یعنی مبتدی تا کسی که تازه شروع کرده I'm a beginner یعنی من یک مبتدی هستم I'm a beginner I'm a beginner I am a bit lost I'm a bit lost lost یعنی گم شده و گیج و سردرگم a bit یعنی یک کمی I'm a bit lost یعنی من یک کمی گیج شدم یک کمی سردرگمم I'm a bit lost I'm a bit lost I am dead tired I'm dead tired tired یعنی خسته dead tired dead برای تاکید استفاده شده و میشه از خستگی دارم میمیرم I'm dead tired I am doing well. I'm doing well. Doing well یعنی خوب دارم انجام میدم. خوب دارم میگذرونم. I'm doing well یعنی خوبم کارام خوب پیش میره در پاسخ به احوال پرسی میتونید ازش استفاده بکنید I'm doing well I'm doing well I am so nervous I'm so nervous nervous یعنی عصبی so برای تاکید زیاد بودن از حد بیان شده I'm so nervous یعنی اعصابم خیلی خورده یا خیلی عصبی هستم I'm so nervous I'm so nervous I am surprised I'm surprised surprise همطور که میدونید یعنی شگف زده شدن یا شگف زده کردن surprised یعنی شگف زده شده I'm surprised یعنی من شگف زده شدم I'm surprised I'm surprised I appreciate it I appreciate it. Appreciate یعنی سپاسگزاری کردن. I appreciate it یعنی من سپاسگزار اون کاری که شما برای من کردید هستم. خیلی خلاصه میشه سپاسگزارم. I appreciate it. I appreciate it. I asked for you. I asked for you. I asked یعنی من پرسیدم یا درخواست کردم for you یعنی برای تو که به صورت کلی معنیش میشه من سراغت رو گرفتم مثلا از برادرت یا دوستت سراغت رو گرفتم پرسیدم که احوالت چطوره داری چیکار میکنی I asked for you I asked for you I beg to differ. I beg to differ. I beg یعنی من درخواست دارم، تقاضا دارم، شدیداً درخواست دارم. To differ به منظور چیز متفاوتی. I beg to differ یعنی من مخالفم. I beg to differ. I beg to differ. I blew the test. I blew the test. blew گذشته blow یعنی خراب کردن I blew یعنی من خراب کردم the test یعنی امتحان رو I blew the test یعنی من امتحان رو خراب کردم I blew the test I blew the test I can handle it. I can handle it. handle یعنی از عهده چیزی بر اومدن، حمل کردن. I can handle یعنی من میتونم از عهدهش بر بیام. It اشاره میکنه به اون موضوع. I can handle it یعنی من میتونم از پس موضوع بر بیام. I can handle it. I can handle it. I can't help it. I can't help it. I can't همطور که میدونید یعنی نمیتونم help کمک کنم it اون موضوع رو یک اصطلاح هست و یک عبارت هست به معنی اینکه من نمیتونم جلوش رو بگیرم نمیتونم کاریش بکنم مثلا شما حالتون بده سرتون درد میگیره دوستتون میگه بابا بی خیال سرت خوب بشه دیگه بعد شما میگی I can't help it نمیتونم کاریش بکنم I can't help it I can't help it I deeply regret I deeply regret regret یعنی پشیمان بودن deeply یعنی عمیقا واقعا در اینجا I deeply regret یعنی من واقعا پشیمانم I deeply regret I deeply regret I don't get you I don't get you I don't get یعنی من نمیگیرم نمیفهمم منظور رو I don't get you یعنی منظورت رو نمیفهمم I don't get you I don't get you I don't like it. I don't like it. I don't like یعنی من دوست ندارم it اشاره میکنه به اون چیزی که دارید در موردش صحبت میکنید I don't like it من اون چیز رو دوست ندارم I don't like it I don't like it I don't mean it. I don't mean it. I don't mean یعنی منظوری ندارم I don't mean it یعنی من منظورم اون نبود منظورم اون چیزی که تو برداشت کردی نبود I don't mean it I don't mean it I don't want it I don't want it I don't want یعنی من نمیخوام it اشاره میکنه به اون چیز خاص I don't want it من اون چیز رو نمیخوام که خیلی خلاصه تر میگن I don't want it I don't want it I don't want it I don't want it I don't want it I eat the apple I eat the apple I eat یعنی من میخورم the apple اشاره میکنه به یک سیب خاص مثلا اون سیبی که دست طرفه I eat the apple من سیب رو میخورم I eat the apple I eat the apple I felt ashamed I felt ashamed I felt یعنی احساس کردم ashamed یعنی شرمساری رو I felt ashamed یعنی احساس شرمندگی کردم که خیلی خلاصه تر میشه من شرمنده شدم I felt ashamed I felt ashamed I got no choice. I got no choice. I got مخفف I have got choice یعنی انتخاب no choice یعنی هیچ انتخابی I got no choice یعنی آپشن دیگه ای ندارم انتخاب دیگه ای ندارم I got no choice I got no choice